Wie machst du das, wenn du mit französischen Kindern spielen willst? Wie machst du das? Ich spiele einfach. Wir organisieren eine Kinderfreizeit für zwei Wochen, wo sich deutsche und französische Kinder zusammen begegnen und zusammen den Alltag erleben, zusammen wohnen, im gleichen Zimmer, und wir zusammen Räume finden, um sich auszutauschen. Avec Clophage et Rasselmande, les petits débrouillards organisent des séjours franco-allemands, des rencontres entre enfants qui viennent des deux pays. Les enfants et les jeunes en général, ils jouent, ils s'amusent, ils découvrent, ils explorent, mais ils passent aussi des temps à échanger, à apprendre les uns des autres, à découvrir leur culture mutuelle. Et en même temps, ils passent aussi du temps à expérimenter. Donc cet été, on a travaillé par exemple sur la biodiversité, Man steht gemeinsam auf, geht zum Frühstück, es gibt freies Spiel, Ähm, danach gibt es immer eine Sprachanimation, bevor in den Tag gestartet wird mit einer Aktion, einem Ausflug, ähm, Mittagsruhe ähm, mit den Kleinen, danach am Nachmittag freies Spiel, ähm, kreative Workshops und am Abend dann wird gegessen und am Abend werden Geschichten vorgelesen. Wir sind allé à la ferme, on a vu l'écurie, des cochons, des poules et un cheval. On l'a brossé, on est monté dessus. C'était très très bien. J'ai adoré. L'échange entre les enfants, certains ne parlent pas du tout français, d'autres pas du tout euh, allemand. Certains apprennent des mots, du coup euh, ils, ils font que utiliser ces mots-là ben, parce que c'est les seuls qu'ils connaissent, mais ils font tout pour essayer de parler dans la langue de l'autre. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Alors, on la tête, Ich finde toll, dass ähm, Kinder von Frankreich oder von Deutschland sich treffen können und sich kennenlernen können und von den verschiedenen Sprachen was daraus lernen können. Ich war halt viel mit Franzosen dabei und meistens kann ich mir auch viel von, viele Franzo französische Wörter merken. Ich kann es halt das nächste Jahr dann wiederverwenden. Und da, so lerne ich halt auch ein bisschen die französische Sprache. blöd. Ja.